қазір жігіттердің өзі әлсіреп бара жатыр түнде көрпесі ашылып қалса таңертең суық тиіп қалатын немесе ана армияға барам десе салмағы жетпей қалатын немесе басқа бір салмақ салып мынаны істеші десең е, қойшы соны деп жаңағы жарты, жарты жолдан бұрылып кететін әлсіз балалардың өсіп келе жатқаны бұл қуаныш жағдай емес өйткені жігіт мықты болса ел мықты болады ел мықты болса мемлекет мықты болады ел ерге қарайды ер жерге қарайды деген қазақта тәмсіл сөз бар көбінде ел ерге қарайды сол кезде ел ер жерге қараса онда шаруа оңбайды ел ерге қараған кезде ер елге қараса елге қарайтын беті болса онда шаруа да істе бәрі алдыға жылжиды мәселен өздеріңіз қараңыздар олимпиада чемпионы болып біздің бақтияр артаевтар данияр елеусіновтер ә, қаншалаған жігіттеріміз биікке ә, көтеріліп жатыр былай қарасаң онымен бірге біз жарысқа барған жоқпыз оның қасында тренировкасына қатысқан жоқпыз бірақ көк туды көтерілгенде сонымен бірге біздің еңсеміз көтеріледі сонымен бірге біздің бір намысымыз көтеріледі ана көк тудың биіктеп басқа тулардан үстем биік тұруына ана бір жігіт себеп болып жатқан кезде қалғандарымыздың жігеріміз жанылып намысымыз қайралады былай қарасаң көк туды бір жігіт көтереді бірақ бір жігіт бүкіл елдің еңсесін көтереді қазақта білесіздер иә текті деген сөз бар ей текті әулеттің жігіті екен ей мына жігіт текті екен мына қыз тексіз екен деп атады тектілік деген ол имандылыққа қатысы жоқ мысалға бір адам намаз оқып жүрсе орамал тартып жүрсе немесе қандай да бір зекет беріп жатса қажылыққа барып келсе оны тек қана сол қасиет үшін текті деп айтылмайды малдың да тектісі болады ит құстың да тектісі болады адамның да өзі бір тектісі болады тектіліктің ең басты айырмашылығы неде асыл мен жасықты пайда мен зиянды қадірлі мен қадірсізді ажырата білу осы тектілік жаманға жазатайым ісің түссе жабысып қалады екен аспан жерге дейді бір жаман адамға өтініш айтып ісің түссе сенің басыңның қадірін білмейді ал енді шын текті адам шын текті жігіт сен онымен дұшпан болып кетсең де басыңның қадірін біліп саған әділетті қарым қатынас жасайды міне тектілік дегеннің белгісі сол тектіліктің ең үлкен белгісі бауырлар елге жаман аты шықпау бір әулетте бала ішіп кетіпті қыз жаман жолға түсіп кетіпті десе ол әулет тексіздікке қарай бет бұрды деген сөз сондай тағы да бірнеше адамдар шықса кейін сол әулеттің қызы тұрмысқа шығатын болса немесе сол әулетпен біреу құда болатын болса не дейді е қой қайтесің бір тексіз жүрген олар немесе ей мына әулеттің қызын алайын деп ек мына әулетпен құда болайық деп ек немесе көрші болайық деп ек десе не дейді ой о, тамаша ол бір текті әулет дейді ой бір кісінің басының қадірін біледі ау ой жақсының қадірін біледі ау жақсылықтың қадірін біледі ау тек дәулет дейді сонда осы отырған әрқайсымыз біреуіміз сүрініп кетіп жаман жолға түсіп кетсек немесе сүрініп кетіп әке шеше туған туысқанымызға сөз келтіретін болсақ бүкіл әулетті тексіздікке қарай тартады екенбіз немесе елге пайдалы адам болып шықсақ әулеттің қадірін көтеріп әй текті адам сол әулетпен бір шіркін ай бір аралассақ екен жекжат болсақ екен туыс болсақ екен деп адамдар қызыға бастайды мысалға қазір жылқының да паспорты бар мынау тегі бар жылқы міне жетінші атасы мынау болған төртінші атасы мынау болған деп жылқының да паспорты бар бұрын тексіз адамдарға билік бермеген тексіз адамдардан билік сұрамаған тексіз адамдарға ә, шешім шығартпаған тексіздік деген нәрсенің өзі осындай анау адал некеден басталған адал некеде үлкендердің батасын алып бір біріменен жақсы қарым қатынаста болып өмірлерін бастаған адамдардың өмірінен текті ұрпақ дүниеге келеді ал енді қай жігітпен қай жерде жатқанын білмейді немесе қай қызбен қай бұрышта қосылғанын білмей қай ауруды қай жерден жұқтырғанын білмей жүретін болса міне оның тегі әлсірейді ертең оның ұрығы әлсірейді ұрпағы әлсірейді сөйтіп ертең дүниеге кеңкелес нақұрыс айтқан сөзді тыңдамайтын әке шешесін ренжітетін төңірегіне тек қана зиянын тигізетін ұрпақ келсе кімді кінәлаймыз өзімізден басқа кінәлі ешкім жоқ сондықтан әулетіміздің де тегін көтеріп бәленше иптер дегізетін сіз сізбен біз ей бәленше иптер құрсыншы ей аулақ атасынан ары деп тексіз қылатында сізбен біз алла баршамызға сондай тектілікті нәсіп етсін бауырлар